Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Итак, нам необходимо сказать на английском следующую фразу. Он живой или он умер? Время настоящее, продолженное. Итак, фраза будет звучать на английском следующим образом – is he living? Он есть живой, он есть живущий. Or is he dead? Is he living? Or is he dead? На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, я желаю вам успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.